En el equipo de producción teníamos que buscar, o sea, ya fuimos a buscar dónde grabar, los vestuarios que han ocupado ocupar los actores, todo eso. ¿Qué más? Lo que se va a ocupar, la pelota, ir a pedirle permiso a la señora del portón, ver si le pueden arreglar cuando le rompan el espejo con el caballero. Ha sido buena porque hemos aprendido diferentes partes de hacer un cortometraje como hacer la historia y después ir escribiendo los diálogos. Y también aprender a ocupar la imaginación para escribir historias que no siempre tienen que ver con la muerte y todo eso. Me, ha gustado igual la parte de, guión, de guión, igual me ha gustado. Ha sido súper entretenido aprender a ocupar la imaginación. Encuentro que igual era importante porque si no en historia uno no puede tener un cortometraje igual que sin los diálogos. Aprendí las cámaras, aprendí a ocupar las cámaras, aprendí a ocupar los micrófonos y aprendí que sin el equipo técnico no se puede hacer una película. Yo creo que el taller técnico es muy importante para el, cortometraje porque sin ellos no se puede grabar, sin ellos no se puede hacer luz, sin ellos no se puede hacer nada. Entonces, no porque los actores sean como los que van a hacer la película son más importantes que la cámara. Ha sido divertido porque tenemos que hacer, diseñar así los trajes de los personajes y todo. Y eh, buscar la utilería, ir a conseguir las locaciones y todo eso, los actores y eso. Eh, también hemos visitado los portones donde se va a realizar el cortometraje y también eh, buscar los, protagonistas, a cómo dirigir un, una, un casting, a cómo dirigir un casting. Crear un cortometraje entre nosotros cuesta, pero ha sido bueno. hacer guiones. Porque como que me llama la atención escribir, me gusta escribir, cosas así. Eh, tener que a preguntar cosas a la gente y tener que decirles que tienen que actuar. Y ahí de ahí elegir el mejor. eso es lo que tuve que hacer. hola, me llamo Rubén Darío Castillo Barraza, tengo 13 años y estoy en el equipo técnico del taller de, cine. Eh, me gusta esa cuando salimos a buscar a los actores, la locación y todo eso. Bien, pues, me gustó. Porque nosotros somos los que vestimos a los, actores, buscamos las cosas. Depende de nosotros dónde vamos a grabar. Pues. Que hay que buscar los lugares donde grabar porque sin lugar no se puede grabar. Pues. Buscar el vestuario, lo que tienen que traer los actores. Pues. Que ha sido súper entretenida a pesar de que hubieron algunos problemas con los actores, que algunos quedaron medio sufridos, pero igual fue súper buena esta semana. Mm, que ha sido entretenido estar aquí y aprender todas estas cosas que yo no sabía cuando estudie. ¿Por qué? ¿Por qué crees que a mí me gustaría actuar, digo, actuar, ser actor. Entonces esto me está ayudando para saber más. Yo soy ese que es como que al principio de la película dice toma uno, B escena 2. Creo que es como una cajita que hace... No sé cómo se llama. Me gustó que me enseñaron a ocupar las cámaras porque yo tengo una y no sé cómo ocuparla. Así que, que ahora el tío Joel me está enseñando a ocuparla.